hello hello hello hi guys welcome back to my channel i am nandini और i know what you must be thinking कि ये इतने दिन कहाँ थी well i was wound up in some covid stuff as it is a normal thing right now so आज के वीडियो में मैंने सोचा कि चलो मैं जो नॉर्मली मेकअप करती हूँ वो दिखाया जाए so this is my routine makeup video. Let's start into the video. Okay, so first thing I need to do is foundation. Okay. okay so this is done now generally थोड़ा सा कंसीलर बिकॉज मेरे under eyes and upper eyes में पूरा ऐसे सर्कल बन जाता है डार्क <laughs> सर्कल so ये जो ट्यूटोरियल है मैं एकदम फास्ट एकदम जल्दी जल्दी में जो मेकअप करती हूँ वो वाला बता रही हूँ ताकि बाहर जाते वक्त अच्छी फ़ोटोज आने के लिए आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं ताकि बाहर जाने के वक्त जल कम टाइम रहा आपके पास तो आप ये कर सकते हैं थोड़ी सी आईब्राउज डार्क कर लेंगे that's good enough for me थोड़ा बहुत फिर बाद में बिकॉज अभी बहुत बिकॉज अभी बहुत गर्मी है आई थिंक मैंने ये सेट करना चाहिए अगर आप जल्दी में है और ज़्यादा धूप नहीं है तो यू you नो know, मत करो it's fine no one sees it um um um I need this brush and that that that थोड़ा सा पाउडर लेना है and then Come on, come on, don't embarrass me. Okay, here it is. ये लगा लिया फटाफट से फिर now you have to decide आपको आई लगाने हैं या मस्कारा लगाना है आई थिंक आई बहुत हो जाएगा let's just do mascara because ये एवरीडे रूटीन है राइट right? थोड़ा सा आई शेडो एकदम थोड़ा सा ऑरेंज वाला लगा लेती हूँ learn from me guys mascara को आई शेडो को पहले मत लगाओ learn from my mistakes I know I am not that good but hey I am trying and that's what all matters you know okay it's fine It's pretty. Okay mascara done अगर आपको आईलाइनर लगाना है तो लगा लो but I am not going to now I need any lipstick और लिप लाइनर और एनी थिंग हर चीज़ के लिए मुझे मुझे लिप बाम चाहिए पहले because my lips are dead Where was I? Yes, we need lipstick, any lip liner. Lipstick के पहले बस ओके थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे एंड देख लेंगे अन्य सॉरी माइक थोड़ा सा ब्लश लगा के अनइवननेस हटा के blush now now now now now now हर बार कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है मेरे से भगवान क्यों है ज़्यादा हो गया kind of I look like a clown. No, but हम इसको blend करेंगे अच्छे से ताकि क्लाउन जैसे ना दिखे I look like a clown. I totally do. I think I need to tone it down. Okay. That's better. just add some powder and you'll be good अगर ब्लश ज़्यादा हो जाए तो हाँ अब क्या बचा I think that's it so this is my looks so this is my daily like makeup routine और whenever you have to go जल्दी जल्दी में बाहर आप ये जल्दी जल्दी से कर सकते हो it is only ten minutes long I think don't forget to tell me if you like my videos in the comment section down below like uh, subscribe to my channel if you like my videos and I'll be back with next video bye